chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo eh, Ya sé que la semana pasada no hice uno, era Semana Santa, así que ser buenos conmigo Tampoco lo he anunciado, pero me voy a mudar a Australia dentro de dos semanas y estaré allí durante mínimo un año con un Working Holiday Visa. Y como expliqué en mi vídeo anterior, he conseguido un vuelo bastante barato a Australia, pero la consecuencia de ello es que solo puedo llevar equipaje de mano. Así que en este vídeo os voy a mostrar cuáles son las cosas imprescindibles para llevar, cómo preparar una mochila súper minimalista, ya que solo puedo llevar equipaje de mano, y cómo llevar menos de 9 kilos en una mochilita enana para un año entero de viaje. He hecho un vídeo parecido de lo que me lleve a Asia durante un año, pero ya ya que han pasado bastantes años desde que me fui a ese viaje, creo que he aprendido mucho más, he minimizado y creo que este vídeo os va a servir un montón a cualquier persona viajando. Así que no me voy a entretener más, adelante vídeo chicos. Me voy a llevar tres camisas largas, dos cortas, dos crops, dos pantalones largos, unos shorts, dos vestidos, dos monos, siete bragas, cinco pares de calcetines, un bikini y un sujetador. Lo primero, os recomiendo que llevéis ropa oscura, chicos. O sea, no siempre vais a tener una lavadora a mano y no sabéis el asco que da la ropa blanca o de colores claros después de un par de lavados a mano. Segundo, llevar ropa reversible si lo tenéis. Yo por lo menos tengo este vestido, que es el mejor vestido del universo entero, que me lo puedo poner como de siete formas de falda, de camisa, de todo. Que cuando viajas con tan poco merece la pena llevar algo que tenga multiuso. En tema pantalones chicos me voy a llevar unos shorts vaqueros y me voy a llevar estos pantalones negros tres cuartos que combinan con todo. Siempre llevar alguna <laughs> prenda negra y también chicos nunca llevar prendas que tengáis que planchar. No vais a planchar la ropa y acaba dando asco después de un rato. Estos pantalones también los voy a llevar porque son chulos y setenteros. Me voy a llevar estos dos monos, uno con estampado y este sin. Eh, los monos son lo mejor porque te lo pones con medias debajo y puedes llevarlo en invierno o te lo pones sin medias y puedes llevarlos en verano. Y por último, chicos, en tema de ropa me voy a llevar unos leggings, un jersey, un abrigo, una bufanda, unas chanclas y unas deportivas. Los leggings, de nuevo, un color oscuro y son el mejor invento del mundo entero. Los compré por Decathlon, me costaron un pastizal, pero mira qué bonitos son. Camisetas, pues llevo de estas tipo sueltas porque son muy fáciles de llevar. Una camiseta termal, de nuevo el Decathlon, que me costó dos pavos, que es que viene genial para ponértelo debajo de absolutamente todo, si tienes frío en invierno, la la la, la la la. Me voy a llevar también esta camisa, por si acaso tengo un curro y tengo que ir relativamente mona, pero como podéis ver, mm, planchar como que fail. Y también esta camisa, y al igual que os expliqué antes, que pueda ser multiusos, la puedo llevar cerrada como camisa, la puedo llevar como vestido o también en muchas ocasiones me lo pongo por encima de algo. Por eso la mayoría de mi armario todo combina con todo. Y también estas dos camisas crop, top o como se llamen, porque también molan. Un jersey enorme que no sea de lana porque tengo alergia, sí, es posible tener alergia a la lana. Y este cacho abrigo, me encanta este abrigo, me siento un esquimal. Eh, obviamente va a hacer un frío del copón, así que con un abrigo yo creo que guay. Y esta bufanda, de nuevo, súper multiusos, es bufanda manta. Y es que no voy a necesitar nada más y si lo necesito ya lo compraré allí. Me voy a llevar estas chanclas de plástico y unas deportivas negras que se me ha olvidado grabar, un bikini, siete bragas, como podéis ver son oscuras, eh, un sujetador, pero con las tetas pequeñas que tengo no me hace falta más, y medias para poder usar mi ropa de verano en invierno. Y todo lo meto dentro de bolsitas de plástico. Seguramente mucha gente está pensando que estas sección del vídeo es totalmente innecesaria, pero para mí lo es. Así que vosotros llevaros lo que queráis, pero yo siempre me llevo un montón de joyería y de pendientes bonitos. Más que nada, cuando viajo no me <laughs> maquillo. Entonces, pues sí, aunque suena un poco tontería, a veces me siento un poco desnuda, no me siento muy guapa. Y aunque sea una chorrada, ponerme un collar, unos pendientes, un adorno, <laughs> básicamente, me hace sentir mejor o cuando llevas un año entero llevando la misma ropa, pues ponerte unos pendientes bonitos como que te hace sentir un poco más glamurosa y que no das tanta pena. Y en tema de higiene y cosméticos, menos es más, chicos. Eh, a diferencia con Asia, Australia no es un país tercermundista y puedes comprar champú, gel, pasta de dientes y todas esas cosas allí, así que ¿para qué llevarlo? Yo solo me estoy llevando mi crema de sol de factor 50, vitamina que es para mis marcas de melasma en la cara, que parece que tengo bigote. También me llevo Bio Oil, que me parece el mejor hidratante de cara del mundo. Un cepillito pequeño. Esto es un exfoliante de labios, que me parece lo mejor, porque como tengo dermatitis, la piel la tengo fatal. Vaselina eh, un cepillo de estos para limpiarme la cara, para mi mierda cara. Me estoy llevando también pinta uñas, eh, solo dos colores, porque de nuevo, cuando no te maquillas y das asco, tener las uñas bonitas pues queda mono, ¿no? Y me voy a llevar por si acaso un rímel y un pintalabios que tiene como brillo en el otro lado, por, por si tengo algún día que quiero sentirme que doy menos asco de lo normal. E importantísimo, chicos, llevaros un antifaz y llevaros tapones de oído, porque no tenéis ni idea cuánto ronca la gente en los hostales y lo mal que se duerme en el transporte público. Y por último, unas horquillas, hilo dental y unas pinzas de pelo. Todas estas cosas, de nuevo, los suelo meter en bolsitas pequeñitas de plástico para que sea mucho más fácil de meter dentro de tu macuto y así está todo organizadito. Primero quería mostraros eh, la mochila que me voy a llevar. Es una mochila del Decathlon, que son súper baratas, creo que me costó 11 pavos. Eh, pone que son 40 litros, pero en verdad no voy a poder llenarla más que por aquí, ya que de aquí a aquí son unos 55 centímetros, de aquí a aquí 40 y de aquí a aquí 25, que son las dimensiones máximas que me van a permitir ir en mis tres vuelos a Australia. Aseguraros que la parte de atrás tenga refuerzo que las asas también sean esponjosas y que tengan zona para atarla con la cadera, para poder llevar más peso. Al igual que un montón de bolsillos y mierdas y zonas para ir guardando cosas. Aunque luego después lo acabas perdiendo todo, pero viene muy bien cuando tienes tan poco espacio tener zonas de separación. Aquí lo podéis ver todo junto, chicos, es que tampoco es tanto. Como podéis ver, todas las secciones las meto en bolsas separadas con cremalleras, porque esto viene genial para luego cuando estás en un hostal y quieres sacar una parte de la y no sabes dónde está todo y también para separar la ropa sucia, los zapatos mojados, etc. Y ya está chicos, no hay más. Eh, como podéis ver, tengo espacio absolutamente de sobra. Aquí dentro también irá la cámara que estoy usando actualmente. Y que no es nada, mira, si es que... En verdad, estoy bastante orgullosa de mis niveles de minimalismo. ¿Ves? Ya está súper fácil y claro, con esto puedes viajar de equipaje de mano. Luego, eso sí, aparte de tu mochila de mano, también puedes llevar o un portátil o un bolso pequeño de estos de señora. Yo llevaré una bolsita de portátil que me hizo mi tía a medidas exactas, en el que llevaré el, portátil, eh, llevaré el cargador del móvil, el cargador de la cámara, un adaptador súper importante que llevéis también y eh, obviamente el pasaporte y la cartera lo he explicado antes, pero... Me gusta viajar con dos pasaportes, el original y uno caducado. En muchos hostales se quedan con los pasaportes y prefiero darle ese que el original. También viajo siempre con dos carteras, si en el caso hipotético de que me van a robar, les doy la cartera falsa. También os recomiendo que siempre viajéis con fotocopias del visado, pasaporte y del DNI, al igual que tener fotos para los visados. Si en el caso hipotético de que lo perdéis, es mucho más fácil renovar. Y por último, me gusta llevar dinero en efectivo en varias divisas. Y ya está chicos, eso es todo lo que me voy a llevar. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribir, darle al botón de notificación al botón de notificación y subiré un nuevo vídeo cada semana. Y cuando llegue ahí eh, voy a camperizar la furgoneta, que ya he comprado la furgoneta, así que voy a documentar todo el proceso de camperización, cómo lo voy a hacer súper barato, como todo lo demás que hago en mi vida, cosas que ver, rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si os molaría uniros a la aventura y ver todas las cagadas que hago, todos los errores y cómo destrozo una furgoneta para camperizarla, estar atentos cada viernes. Así que nada chicos, ¡chao!